доснеме само 4 минути. Со оглед на навиките ми се нека е добро тоа. А, јас сум Горан Игич од Фондацијата Идеја и Источна Европа и заедно со Фондацијата Предприемачки сервис за млади организираме овој настан кој што го насловивме 20 минути предприемништво. Тоа ќе биде една серија на отворени дебати за предприемништво која што ја почнуваме со тезата Македонија има услови за, поч... за почнување на стартап бизнеси. Денес, денешни учесници се на денешната дебата се господинот Димитар Османли од Едукативен центар М6 и господинот Саша Трајковски од ИТЦ групацијата. Форматот е едноставен, да ви го објаснам на почеток. Секој од говорниците ќе зборува по 5 минути во рамките на она што се негови аргументи за тезата или против истата, Ке имаме потоа една реплика, прашања помеѓу самите учесници и на крајот прашања од публиката. Господине Османли, ќе молам да ја отворите оваа серија на дебати и поведете со вашиот став на езата Македонија има услови за почнување на старта бизнеси. Сакам да ви се заблагодарам за денешното често. На вистина е охрабрувачки да се види толка број на млади луѓе кои се заинтересирани за оваа тема само по себе би требало да зборува за интересот за предприемништо, посебно кај оваа категорија на луѓе која по принцип треба да биде носител на предприемништото во, војна земја. Сите ви е јасно дека доаѓаме од една доста мала земја, релативно е сиромашна, а има исто така и доста висока рата на невработеност. Невработеноста е во принцип и најизразена кај предлагате. Луѓето до 10 години во Македонија ја представуваат групата на, на најмалку вработени во, во нашата земја. И докато поради тоа предприемништото се наметнува не само како можност, но како реална потреба да која, кога би која би ги погледнале условите за проблем, кога, кога би ги анализирале само за почеток а, условите од една макро перспектива, а, во која еден предприемник би да почне на да работи во Македонија, мислам дека а, условите за почеток на софтен бизнис се релативно здрави, се релативно добри. Од аспект на, од аспект на можности, ентри бариера во Македонија е релативно ниска, значи потребни се околу 5000 евра за да се почне бизнес, со тоа што во таа сума влегуваат да, можат да влезат и, и работи како инвентар, како компјутери, нешто што можете буквално да го најдете и, од, и од дома. од аспект на даночна политика, доколку водите компанија која прави обрт до некои 50.000 евра, што е добра сума за, за, за стартап бизнес, повторно не сте, не сте даночени, што е уште еден а, стимул за тоа да, да стартувате бизнис. Постои и трета работа која е доста важна. Како што спомнав на, на, на самиот почеток, мал, тоа, тоа е релативно меч со, со две острици. Македонија е мала земја. Токму поради тоа што е мала земја, а, имате можност за пристап до многу клучни чинители со релативно мала одвоеност и мала, мала бариера. Значи, со, со многу помал напор, кога би се споредиле со, со предприемници во е, малку по, поголеми пазари, би сватиле дека можностите за пристап е, до бизнес партнери, до клиенти, до, до, до сите клучни чинители кои, кои ќе бидат важни во, во развојот на бизнис се едноставно полесни од Конечно, од аспект на меѓународна представеност, Македонија е, е кандидат членка на, за Европска Унија, што во принцип значи отвореност на ЕУ пазарите, доколку тоа не, не е доволно, со тоа што Македонија е членка на ЦЕФТА и има пристап до регионалните пазари кои се и културно поблиски до нас, каде што и јазичните бариери се релативно помали, Македонија, од Македонија имате, имате можност за развој на, на експортно ориентиран бизнис, што во принцип може и, и да го заврза вашиот раст. Во принцип, мислам дека имаме само 5 минути, да не должам премногу, ова се некои од ова се некои од основите врз основа на кои сакав да го да тема денешната теза и конечно да се вратам на на она со што почнав, а тоа е дека вработеноста кај кај младите е доста ниска. Имав можност сега да поразговарам со двајца млади луѓе надвор, кои сигурен сум делат со вас, го делат мислењето и разочараноста кај многу млади луѓе дека дека постои желба да се вдомат во некоја државна институција или да, да најдат стабилна работа, да не ги интересира во принцип кариерен раст. А, мислам дека тоа веќе не само што не е добро, туку не е ни возможно. А, имаме огромна превработеност во администрација, можностите да се доста ниски и доколку, а, доколку имате недостаток за визија, може би тоа е начин а, на кој може да а, да, да пристапите. Меѓутоа, доколку имате, имате визија, доколку имате фокус, апсолутно сум уверен дека, дека во, во оваа земја постои можност за предприемничество. Постојат многу можности за предприемничество. Ви благодарам што говоревте во рамки на форматот, што бевте прецизни на темата. Господине Трајковски, поделете вашите пет минути. Благодарам, поздрав до сите. Некако овој микрофонов малку е прегласен, може би. <laughs> Добре. Благодарам уште еднаш на иницијаторите што не повика и мене ми е исто така драго што ве гледам во олкав број млади луѓе. И посебно што, ете, денеска може би имате да слушнете и нешто од другата страна, што она владина кампања која што ја нарекуваат «Осмели се», јас би ја доработил, да би кажал «Осмели се», ама ако можеш. Како да ја отворам ова спротивна теза дека во Македонија условите за предприемништво или за стартап бизнеси не се баш најдобри. Би илустрирал преку една малечка ситуација приказна во која што би сакал да ставам си во овој момент. Кампањата и се она што се случува и законите, информациите, и промените, и поттикот од една страна, замислете ги како една убава песочна плажа, некаде на некое екзотично остров. Една убава тиркизна вода пред вас се отвара. Милина, сонце прекрасно. И сакаве ви да запловите во таа вода. Да почнете да пливате. Кој од вас би посакал да плива таму и да остане? Има такви? Има. Сите. <laughs> И пливате и убаво се чувствувате и уживате во сето тоа. И одеднаш почнува та та та та та та та, та некаква перка и се приближува. Ја нурмилувате главата долу и гледате ајде. Ке продолжите да пливате? Ке се откажете? Значи, каква е ситуацијата кај нас? Само малку би илустрирал со низбројки. бројки. Имаме една неформална статистика која зборува следно, дека од пет компании кои што се регистрираат како стартапи во една година, една не ни почнува со работа. Значи, од екс причин. Од останатите четири, значи, три компании не ја преживуваат првата, втората, односно третата година. Само една од петте успева да остане после три години. Има многу причини зошто тоа е така. Дополнително, уште една фрапантна бројка. Во последните две години, како резултат на неможноста да издржат со драконската нова наметната регулатива, се поголемите притисоци од страна на инспекцијски служби, повеќе од 25.000 млади предприемачи ќе затворија својот бизнес. Од друга страна, стартап компанија. Ниједна банка во Македонија со исклучок не е отворена за подршка на стартап компаниите. На почеток имате идеја. Сакате нешто да направите. Ви треба финансиска подршка. Без добра финансиска подршка нема изглед еден стартап да продолжи да живее и да работи и да придонесува. Имате регулатива. Не можете да издадете првата фактура ако предходно немате вработено лице. Државата не ве прашува колку пари имате, дали имате пари на сметка. За секој ден вработен, на време пара да ја исплатите неговата бруто плата. Доколку тоа не го направите на време, со закаснување ви следуваат камати. За регистрација на една фирма ви се потребни 7000 динари само за фирмарина, некаде месечно околу 50 евра најмалку за сметководител, потоа ви се потребни средства, верувам дека она што е најголемиот хендикеп изошто се сомневам во се сомневам или предупредувам младите два пати повеќе да размислат пред да се одлучат на таков чекоре што е, информациите за предприемаштвото, предприемништвото, за се она што треба да го носите или да се соочите со тие или како да се справите, не ги добивате на факултет, немате пракса, немате искуство, немате знаење од се она што се случува, а ви треба правник, ви треба сметководител, ви треба маркетинг експерт, ви требаат 5, 6, 7 специјални профили кои што треба да ги плаќате, а вие за тоа на почетокот немате соодветни финансиски средства. И најнапред, најнапред, најнакрај, е државата со своите регулаторни тела кои што треба се да е по закон. Пет елаборати најмалку се потребни да ги направи еден стартап за да биде исправен пред државните инспекцијски служби. Казните за еден во просек што ќе го немате се повеќе од 2.500 евра. Значи за правното лице и уште толкава казна може би помалку или повеќе за одговорното лице. Значи тоа се е, информации, тоа се факти. Вам па, значи би ви посакал вака на почетокот да вапати пати размислите затоа што Денеска е лесно да отвориш фирма, се отвара многу лесно, многу едноставно, за 5 минути, дури електронски. Но ако сакате да ја запорите, тука малку повеќе ќе се помачи. Ви благодарам. Погледате господин Османи ставот на вашиот колега од стративната страна, доколку имате нешто да дадете, имате критички. Добро. Значи, во принцип, како предприемници, ке се секогаш ке се судирате со ајку. Животот не е фер, нема да имате никогаш лесен пат за да стигнете до собствен бизнес. Прашањето е колку сте сигурни во она што сакате да го работите и каква работна етика поседувате. Можам да го уверам дека оние кои имаат вистинска пресветеност, оние кои знаат зошто работат за себе, немаат немаат многу често лесен лесен пат испока. Беше интересна аналогија со песочна плажа. Тоа е фина цел, меѓутоа патот до, до успех е апсолутно трн. Ниту еден предприемник со кој ќе поразговарате нема да каже дека се седнува вода и едноставно успеа да Постои а, Покрај ова постои уште, уште еден факт кој, кој исто така Сашо го напомена, кој би сакал да се, да се надоврзам од малку на факт. Станува збор за, за тоа колку сте спремни на истина да почнете со тој бизнес. Се слагам, колку не сте спремни, не да почнете бизнес. Важно е да сте доволно образувани, да сте доволно сигурни во начинот како се управува со, со една организација, во кор бизнисот или сака да го работите, значи имате доволно познавање, нормално е да, да бидете вредни и да бидете, да бидете посебни. По дефиниција, предприемник не е човек кој ќе се откаже прв пат кога ќе види неколку ајкони како пива, околу него. По дефиниција, предприемник не е ни човек кој се откажува кога фирмата ќе му ја изеде ајкон. Ако тргнам од собствена аналогија, Јас сум предприемник, исто така јас сум создав затворам една фирма. Кога тоа за предприемник тоа не треба да значи абсолютно ништо. Предприемник по дефиниција е оно што па како натурна долу има сила да стане повторно, не еднаш, туку многу да бъде. Благодарам ти, Многу охрабрувачки зборови за младите луѓе. Да, сепак, да се вратиме малку на темата. Че оно што недостасува во Македонија за стартап е една посериозна системска поддршка. Во Скопје, град со најголема популација, со најголем број на универзитети, со најголем број на млади луѓе невработени кои што бараат работа, имаме само еден инкубатор кој што ги поддржува оние млади луѓе кои што се обидуваат да застанат на своји нозе. Значи, немаме ни една друга институција. Постои Државна агенција за подршка на предприемништвото, верувам, за која што и од бројните компании не ни разбрале, не ни знаат како се доега, кој што дава некакви е, малечки ваучери. Пошто постои уште една е, фондација која што исто така дава некаква малечка стимулативна подршка, но и до тоа и до таму тешко се доаѓа. Она што недостасува се мерки. Постојат мерки за отварање на нови компании, но не постојат мерки кои што ќе им помогнат на младите да ги задржат тие компании. Значи, не постои е, некаков дополнителен, ај да кажам, простор кој што ќе можат да дојдат да се обратат бесплатно за да добијат некаква совет, некаков совет, да добијат конкретна помош или подршка за кредити и воопшто и да не разговараме. Не постојат дури ни оние интернационални фондации или фондови кои што помагаат, односно откупуваат стартап бизнес и влегуваат со некакви договори во старт или подршка. Сега е во фаза на, на формирање еден прв акцелератор, но заради ограничените финансиски средства максимум може да подржи две компании во една година, ништо повеќе. Значи, таква ако е состојбата во Скопје, замислете каква е состојбата во Берово во Делшево. Во Битола има еден бар, Прилеп. Тетово, Тетово има еден универзитет, нема два, три универзитети колку има таму. Ни таму нема нешто што може да им помогне на младите луѓе како да да останат ако се одлучиле веќе да Едноставно, оно што го кажа Мимите, на секој од вас останува да барате канали и начини како да дојдете до потребната помош за да ја остварите вашата идеја. Пробањето на државна врата нема да биде баш напред. Веднаш сте регистрирани таму и одма, значи како сте се регистрирали како компанија, веднаш доаѓа прва инспекција од од Министерство за труд за да провери дали сте вработени, дали ви се вработените со соодветни договори, дали досијата ви се потоа да ги инспекција од заштита на лични податоци, како се справуваат со личните податоци, потоа ги да некоја инспекција од заштита за труд, па безбедност при работа, потоа ви бараат некакви противпожарни апарати, лаборати, дали сте биле на обука за прва помош и така натаму. Нема да поднесете некаква пријава во соодветно време, одма ќе ви дојдат некој од управа за аппликатика. Да па немате ни спитко, па немате ни спитководство така да. Значи тоа се слики. Значи екурите треба. Да не зборуваме за оние големи веќе етаблирани бизниси од кои што не можете да дојдете на ред на пазарот да се испромовирате и да се наметнете со цена, со идеја, со квалитет. Или да пробате како стартап да конкурирате на некаков државен тендер. Три години искуство во дејността. Минимум некаков промет од не знам, 50 до 150 милион евра во текот на година. А за европски проекти да аплицирате, да не разговараме. Дојдовме до делот со прашање, дали имате прашање еден за друг, кој имате но јас. <laughs> Ајде. Добро. Слушнавме две различни страни, меѓутоа останува фактот дека предприемништво во Македонија има и има независно од тоа кој која теза ја застапува, јас би сакал ако можете да споделите со нас што беше вашиот рецепт на патот до, до кој што сте стасани се, независно дали го вредувате како успешен или помалку успешен, кој беше вашиот рецепт? Како пливавте вие месите ајкули или помалку ајкули? И што би можеле како корак и како совет да дадете? Или вие зборувавте како да одговор на Благодарам сакам исто да, да се замоделирам на, на Сашо. Битно е, битно е да, да постои това свесност да сите ризици кои предвидени предприемништвото за себе ги повлекува. Меѓутоа, како и било во, во, во било која дејност, доколку сакате да остварите профит, доколку сакате да наведувате, ќе се сложите со, со ризик. Нема ништо што, што е безризично на, на патриотското да одговорам на вашето прашање. Се надоврзувам да ги другото и на, нешто што Сашо го начин. Тоа беа етаблираните, по бизнеси, како, како една, една стартап компанија да се испрофилира во, во таква една джунгла, во која пословница да која е по примерот со, со центарот кој го водам е, е баш интересна симбиоза на две. Има предприемнички концепт кој на крај го понудив на еден од колегите со времени бизнес. Значи заедно го подоразвихме да за, за заедно тема. Еден од начините на кој може да се работи со, со сите оние етапирани големи компании кои кои треба, кои може да бидат директна конкуренција е прво да излезете да се chain, да почнете да работите со нив, да почнете да работите за нив. Зошто е тоа важно? Затоа што од една страна ќе научите да функционира, ќе ги научите слабите страни, ќе научите каде се можностите и каде може да капитализирате. Доколку се посетите на тоа, доколку го изперфекционирате тој процес, го верувам дека може да бидете успешни од, од, од, од друга страна, како што напомена, го има тоа искуство да подаме во бизнес кој не успеа. Го затворихме за 6 месеци повлекот концерта, сватихме дека е дека била да прави пари, дека губи нешто повеќе пари и, и, и го затворихме. Многу е важно, што еднаш сакам да напомена, да не се плашите. Немате што да изгубите пред да пред да пред да дојдам овде имам имав па шанса најслучајно да прочитам еден много интересен напис за една компанија која се вика Engies List. Engies List е огромна компанија, компанија во Америка. Меѓутоа, оно што ми остави впечаток е со истата дебата Engie, која е основачена на, на, на оваа компанија се се студира на нејзини 22 години Во разговор со незиниот постар дедо, го добива следниот одговор и оправдување на тоа зашто не треба да се плаши и зашто треба да го почне бизнес. Ако на 22 години имаш проблем да го старташ бизнес и потврдиш, што мислите да кај растеш на 23? Повторно ќе почнат од почеток или ќе продолжи да работа. Една работа која ви е оправду да правите додека додека бидејќи гледам дека дека вистина во публиката се вклучени повеќе млади луѓе, додека не сте оформени сте додека сте додека не ве други работи, да се обидете да почнете да работите за себе. Ризикот е далеку, далеку, далеку тоа. Заради тоа е многу важно да оваа категорија на луѓе, на, на млади предприемници, бидат, бидат носители на, на Така да, не сакам да звучам како, како владина реклама, бидејќи не се согласувам со многу аспекти со, со начинот да се, на кој држава промовира предприемништво на Македонија, фондот на Саша. Меѓутоа, таа главно посмели се, наистина треба да го практикувате за, за себе, не заради друго, буквално заради себе, затоа што на, на крај на денот со, со работа апсолутно може да успее, може да, може да водите софтвера компанија доколку, Бог ќе повторам уште еднаш, имате визија, знаете во што сакате да почнете да работите. Влез предприемништво не е не, не, не е исто што и влезна на, на некоја работна место. Таму ризикот, ризикот кој го носите многу помал, и изработката е далеку помал. Изборот е ваш, сакате да сносите повеќе ризик, меѓутоа да, да носите и повеќе бенефит. Тоа доаѓа по цена на консумизм. Затоа, да оправдувам да почнете со консумизм. Да не случам како влада, почнете да се, посмелете се. Значи, ова нешто ме натре да се подсетам како јас почнав исто како и вие бевме некаде тоа 89 90 те не ме држете за збор. Тоа време уште бевме социјалистичка држава и имавме еден реформатор, Анте Маркович донесе прв еден закон во кој што може приватници да формираат така наречени предпријатија со сдружени, сдружен труд или беа тоа мали петмина. Се собравме, бевме студенти, работевме тогаш хонорарно во еден вестник, студентски збор се викаше, не знам дали се уште постои И имавме некакво искуство во делот на, ете, работеки во Весникот, во графичката индустрија, знаевме што се бара, а бевме млади, тогаш немаше многу компјутери, почнуваше и таа компјутерска ера, и ни фаќаше главата, и знаевме дека со помош на компјутерите можеме нешто да направиме и ја искористивме таа можност. Еден од другарите имаше, татко му беше адвокат и помогна да се регистрира тоа предпријатие, на другиот мајка му беше сметководител, да ни ги води, да ни го води сметководството не плакавме за канцеларија, <laughs> работевме во студентски збор и така го регистриравме првото предпријатие кое што и денеска постои. Во меѓувреме го напушти тоа предпријатие некаде која година 94-та отворивме маркетинг компанија, некоја предходно работејќи со 4-5 искуство во таа графичка дејност се стекнав со искуство во маркетинг, знаев што оди, што се бара, творивме и студио за снимање некакви реклами, инвестиравме, имавме некакви иновации, купивме во тоа време во Македонија прва тех, прва опрема за дигитален мастеринг, значи за правење цепиња немаше. Значи, се трудевме да бидеме иновативни, дури кога работевме во графичката индустрија да правиме нешто што некој друг не го направи инвестиравме, имавме успешни и неуспешни проекти, повеќето беа успешни. И понатаму со студиото некаде го работев до 2000 до 2000 година, потоа нека друга активност, па овие компании кои што сега ги водам, ги водам од 2006 година. И таму исто така она што не поддржува, да одговорам на прашањето е иновација, односно па жилбата да направиш нешто плюс или нешто повеќе и да се наметнеш на пазарот со нешто што е интересно. Со наши заеднички партнери развивме продукт, софтвер за мали и средни предпријатија во клауд технологија, значи прво нешто што го направивме како домашен производ, тешко ни оди, се бориме, но стоиме за производот, го надградуваме, секој ден го продаваме и го нудиме дури го понудивме и во ес инкубаторот каде што се формирани млади е, фирми да ете знаеки ние од ништо сме поминале, го дадовме бесплатно да можат да го користат сите стартапи кои што кои што почнуваат. Значи тоа е она што мене ме одржува, значи и најде. <laughs> Желбата. Често пати сме во немилост на некои од екс причини го мора, нелојална конкуренција во бизнисот. Но од секогаш сум настојувал барем со оние со кои што не некаква конкуренција да градиме пријателски, често и со работнички односи, значи наместо да се тепаме некаде на пазарот, заедно сме посилни. Тоа ми била некоја водилка и нешто што ден денеска не сум се скарал со никого. <laughs> Во тој дом. И Лично можам да кажам дека низ овие од 2006 година наваку во таа групација што ја раководам, до сега поминале на пракса, кај мене некаде 50 на млади луѓе, кои што работеле во разни сегменти на разни проекти, кои 3, кои 6, кои 9 месеци, и сега сите се некаде вработени, или дел од нив се дури предприемачи. Ја да гледам таму еден млад, висок дечко. <laughs> Поздрав! <laughs> кој што успешно плови како предприемач. И тогаш баш пред да е формира неговата фирма, викам, ќе се соочуваш со многу нешта. Повели, еве ти просто работи го ова додека не се оснажиш потоа не да ги стрели фирма. Не, сакам сам да пробам. Во ред, ја имаш целата подршка што ти треба. Така ли беше Никола? Така <laughs> не знам дека ќе биде денес кај го препознат меѓу вас. Значи, барајте подршка од искусни. Само тоа можам да ви кажам некој кој што го поминал патот, некој кој што бил. И однос на она што викам поддршката кон предприемачите. Може би за сите вас е најдобро да прво почнете некаде да работите, да се стекнете со некакво искуство, со некаква предприемачка култура, да знаете дека предприемачството не е само најди нешто поевтино, сработи го продај го поскапо, туку и како да правите заштеди, како да бидете иновативни Значи нешто што не го учите на факултет, како да комуницирате, како да градите мрежа на пријателства, на партнерства, тоа го нема никаде и не можете да го научите на ниједно друго место освен во некаква компанија. А ако почнете да го учите кај себе, многу време ќе ви треба. Може и многу грешки ќе правите, ќе нема од кого да го учите. Значи, мојот совет е до вас прво стекнете некакво искуство. Дознајте ги тајните на занајата, на областа во која што работите а потоа оснажени со информации и со искуство, многу полесно ќе се снајдете во предприемачките води. Али имате прашање? Јас прво да ви заблагодарам на официјалниот дел на дебатата, на тоа што прифативте да го да отвориме оваа серија заеднички. И верувам дека во иднина заедно со ЕС инкубаторот работите многу подинамично и подинамично ќе одат со секоја дебата.